Привет всем! Э, сделаем распаковочку посылки. Посмотрим, что нам там приехало. И сразу хочу сделать видеообзор. Значит, заказывал товар в Украине. Доставка была новой почтой. Посмотрим, что нам приехало. Значит, это у нас должна быть поясная сумочка фирмы MFH с бутылочкой. Итак, посмотрим. Ехала она мне три недели. Ну, как бы продавец изначально это оговаривал, что сумка поставляется под заказ. Значит, что это такое? Это набедренная сумка. Э, поясная, набедренная, как ее? Поясная, скорее всего. Заказывал я ее для того, чтобы, когда э, бегаю на большие дистанции, то можно с собой э, взять бутылочку с водой или изотоником. Вот, кстати, в комплекте есть бутылочка пластиковая. С таким вот носиком питьевым. Жесткий носик. Вот он открывается и закрывается. Примерно здесь, наверное, где-то пол-литра. Более точно потом замеряем. Сделано из пластика. Пластик запаха не имеет, что большой плюс. Как бывает, знаете, у китайских некоторых производителей, что очень такой стойкий запах пластика. Значит, здесь у нас отделение под бутылку, сделанной из сеточки. которая дополнительно затягивается вот таким вот ремешком. Фиксируется. Ну, сама бутылка. Также можно отпустить. Дальше у нас имеется отделение на молнии с логотипом компании МФH. Силиконовый логотип. попробую показать вам. Достаточно такой вместительный карман. Сюда можно сложить какие-то документы. Э, сумка сделана из синтетики. И с обратной стороны вот видно, она э, с такой вот подкладкой, которая не промокнет. То есть если вы даже в дождь попадете, что является очень большим плюсом. И самое большое отделение, оно идет на молнии. Оно очень вместительное. Попробуем показать. Здесь есть дополнительно внутри карман, тоже на молнии. Можно положить тоже какие-то документы, спрятать, там деньги. такого плана. Также данная сумка имеет рукоятку, такую вот ручку, чтобы для переноски более удобно было. немножко туго закрывается замок. Но я думаю, это пока сумка новая. Ага, вот, все. Замок не разработанный. Разработается будет все значительно лучше. Что у нас еще? Есть у нас два дополнительных маленьких кармана. Вот здесь. Куда можно положить ключи. Они находятся с двух сторон. Пояс сделан тоже из синтетических материалов. С такой вот достаточно мощной клипсой. В принципе, ее при желании не разорвешь. Давайте примерим ее, как она будет сидеть на поясе. Покажу вам, как можно ее носить. всем спасибо за внимание. Надеюсь, мой видеообзор сумки был полезен. Подписывайтесь на канал. Пока-пока.